咚咚次咚次咚次咚咚咚！你好，走开，OK。咚次咚次咚次咚咚咚次咚次。 이거래. 응? 응? 이거래. oh, <laughs> no, no, no, no. <laughs> 没搞。嗯。 嗯嗯嗯。咦？有人。 Aplica bolsa baixinha. 这个叫这个好，可乐，这个好，可乐，这在哈我，嗯？妈，妈妈，妈妈， <laughs> 妈妈。 Oh my god! Can I have it, please? 还生气了。 <laughs>